Ձեզպեդեմ ես անժելա Եվ այսօր մենք միասին բաժրասլելու ենք ծմերուգի դեսքով մի կանի հատ շատ սիրուն և հետաքրքիր DIY-ներ Բաժրասլելու ենք այսպիսի բայուսակ, նկարելու ենք բաժագի, բլուզի և դիմագի վրա Դե ինչ, եթե հետաքրքրեց, ապա մնացեք ինձ հետ Պատրաստում ենք ծմերուդի դեսկով բայուսակ։ Սիլիկոնով բացնում ենք այս ծեպը կարմիր գդորին, սենց ծալում ենք եւ գլոր ափսեի օգնությամբ նկարում ենք կես գլոր։ Կտրում ենք Էլի սիլիկոնով սոցնցում ենք եզրերը։ Եզրերը ներգում ենք սպիտակ և գանանչ ներգերով։ Նկարում ենք ծմերուկի սև ու սպիտակ սերմերը։ Եվ վերջ, մեր բայսագը պատրաստ է։ Կարող եք օգտագործել իբր կրճադուփ։ Կամ հետևից մկրատով պատրել սենց։ Եմ մեջից կոդի անցնել և գաբել ձեր մեջքին։ հիշացնեմ, որ եթե դեռ չես բաժանորդակրվել իմ արիքին, սեղմես այս կարմիր կոճակը եւ անպայման զանգակը որովհետև հենց դու առաջինը դեղը գանաս, նայես եւ լայք անես իմ նոր վիդեոն։ Անցնենք երկրորդ DIY-ին։ Գարդոֆիլի օգնությամբ նկարում ենք բլուզի վրա։ Գարդոֆիլին վրա կծում ենք կես ծմերուկի դեսկ, սենց, եւ դանագով հանում ենք այս ավելորդ մասերը։ Վրձինի օգնությամբ կարտոֆիլի վրա ներվում ենք կարմիր ներգը և դպում ենք բլուզին վրա սենց։ Իսկ եթե սիրում եք ձերքի աշխատանքներ պատրաստել, դիտեք իմ նախորդ վիդեոները, որտեղ պատրաստում եմ սիլիկոնի ադրջանագով սիրուն աշխատանքներ։ Վերցինով նկարում ենք ծմերուկի կանանչ կեղևը, եւ սև ներգերով նկարում ենք սերմերը։ Սպունգի օգնությամբ բաժակը ամբողջությամբ ներգում ենք կարմիր, Եվ բաժակի ներկևը ներգում ենք սպիտակ և գանանչ։ Նգարում ենք սերմերը և վերջ։ Դիմակը նույնպես նկարում ենք կարմիր եւ կանանչ ներգերով։ Եվ ավելացնում ենք սերմերը։ կարողանեցիք այս վիդեոն տրեք լայք, բաժանորդակրվեք իմ ալիքին և կոմենտներում տրեք, թե որ DIY-ը ավելի շատ հավանեցիք։ Follow արեք իմ Facebook-յան և Instagram-ի էջերին, իսկ եթե դուք էլ որոշեք նման DIY-ներ պատրաստել, ուղարկեք իմ Instagram-ի էջին և ես այդ նկարները կդեատրեմ իմ ստորիներում։ Շնորհակալություն դիտելու համար, գանտի բենք շուտով։